Hakim Rezawi, photographe algérien, vit et travaille à Alger. J'ai rencontré Souad à la Biennale de la photographie du monde arabe en 2017. Et à partir de cet événement, nous avons développé une dynamique d'échange pictural axée sur le voyage et la création d'atmosphère. Par la suite, il un enseigné. Au début de la pandémie, au moment où une fragilité collective a trouvé surface. il m'a eu une invitation au voyage à travers l'espace-temps, au-delà des frontières et des barrières. Si je devais décrire une annonce, je dirais que c'est un îlot de nuages où la poésie est le pont vers cet îlot. Donc à travers nos images, nous sommes, soit des moi, comme des témoins de la beauté, du mystère, mais aussi de la fragilité de ce monde.